Dilanjut pembacaan surat At-Tahrim mulai dari ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillah تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديث قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد شغت قلوبكما وإن Pembacaan dilanjut mulai dari ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim asal. أزواجا وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة تجزون ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم ربنا Pembacaan dilanjut mulai dari ayat 9 sampai 12. Bismillah المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نور كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتا الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فيه به وكان من القانتين صلاة